Deno jakingo dezuen bezala, aurtengo durangoko azoka ja bukatu da, aurreko asteburun izan zen, eta, bueno, ba, nire bertan izan izan bi egunetan. Mai bat prestatu dut, eta mai honetan jarri ditut, alde baten nik erosi dituten gauza guztik, eta beste alde nire pixukideak erosi ditunak. Ba, pentsatu dut, bereak ere erakutsita, hola gauza gehiago ikusi izango dituzuela. Ez dakit oso non hundik hasi ze, ba, gauza desente erosi ditun. Bale, nik uste, lehenengo Hau erakutsiko izuet, e, aurreko bideoa ikusita baldin badaukazue jakingo dezu ez erdan. Hau ez da Durangoko azokan erosi, baina bueno, Durangoko azokako un poltsinen sartzen dut, bueno, aurreko bideon esplikatu nun bezala, derrenun natura zazpiren aurkezpenetikan bueltan zeto zela, zaldieroakin eta konpainiakin topo inun tabernan, eta bueno, oparitu intziaten, dedikatoria eta guzti, eta ilusio handia ikietu, orduan un poltsinontan sartu garrazean. Bueno, eta ja, azokan bertan erositako gauzetan sartuz, e, topatu katera duen urtekaria erosinun, 2006-2008ko gazte mugimenduaren urtekaria. Topatu proiektua beha oso importantea eta oso e, interesante irutze zaitelako erosidet, eta aparte ba, olako urtekari eta bildumak asko gustatzen zaizkitelako. Tse gehiago, jakinek argitaratutako umorea politikoa da liburua oso oso tema interesantea da eta gaina bertan idazten dutenak, ba, uste oso pertsona interesante diala eta kuriositatea daukat irakurtzeko aber esaten duten gai honi buruz. Gero baita ere, ongi bizitzeko ehun konpromiso, lurralde askeak argitaratutakoa. Bost eurotan zeolako animatu nintzen erostea, ze oso prezio ona da liburu batentzat, oso merkea da, Eta, bueno, ba, kuriosidade daukat ikusteko abertzein dian egun eh, kompromisoik, markatzen dituen egun kompromisoik. Beidatu dut eta atal diferentetan dago banatuta, ba, dibidez, etxe bizitza, osasuna eta hezkuntza publikoa da tal bat, orduan, alor hortan, ba, esaten duen bezala, ongi bizitzeko ze egun kompromiso hartu ditzakezun zuk, zakit maila pertsonalean bakarrik izango den edo modu kolektibo baten ere bai. Bueno, behidatuko dut eta tekusiko dut. Aberzen muzkoa den. Hau ere bai erosi nun, eta hau ja hasi naiz irakurtzen, zuloan izena du, bidaia bat HT eta lan esplotazioan barrena. Arriako urko apaolaza kazetariak eta ela sindikatuan arten idatzitako liburu bada, eta oso oso interesantea dela irutze zaitze, bueno, HTA ningurun, baina proiektua beha hasi zanetikan, asko hitzein da eta hitzein da baze eragin izango duen inguru giron, ekonomikoki zenbateko kostua daukan, zenbaterainoko bideragarria dan proiektua Euskal Herrin eraikitzea e, azken e, urtetan ba, esan danian, e, Frantzia aldetikan eta jarraikortasun hori igual ez dagola bermatuta, eta bueno, Aspektu askotan azertu da HTA, baina ez da hainbeste hitz egin obra bea egiterako garaian langileak dauzkaten lan baldintzetaz. Tarteka bai atera dia igual notizik ba, lan istriputan hildako langileena edo lan baldintza gogorrena. Ba, bueno, uste interesante izango dela liburu hau, ze dena hemen bilduta jarri eta dago, eta orduan ikuspuntu e, osoago bat emate, emango dula iruditzen zait, baina bueno, indik ez dut irakurri, eh? Bueno, hortxe, hemen izegikoet. Jo narretxeren emeretzi kamera. Eustet bost, eh, lau bost liburutako kolekzio bat dala, novela beltza da, eta protagonista bezala dauka Bilboko San Francisco hau bizidan etorkin Afrikar bat. Bakit gustatu ezkeo, gainea, honen antzeko edo honen estiloko beste lau bat liburu izango ditutela, orduan. Hoi oso ondo dago. Gero pasako gineakeia, susa atalera, susako buruak. Hemen dauzkat, e, honetara ezkero, arantxa iturberena, fikzioaren izterrak, ur apalategirena, eta Jenis Joplin, usue alberdirena. Urra palategina eta arantxa iturberena ikusi detenagatik ipuin motzak dira. Ez dena novela bat edo jarraian zerbait, ipuin motzez osatutakok dira. Eta nahi estilo asko gustatzen zait, oso errex Eta ba, guain arte behintzat gustatu zaiten zerbait da, orduan, bueno, ikusiko eta bertzen buz. Eta Janis Joplinena, usu alberdiren Janis Joplin, ez da estilo hortakoa, baino laburpena irakurri nuen eta atentzioa deitu zeiden. Ikusiko da bertzen buzko dian. Ah, bueno, gero, daukat gaztezuloko koparitu ziaten egutegia, ere, galde herrizagirren argazkikin eta, eta susan ere oparituziaten eh, bakarkako isolamendua, ingurua. Bueno, eta hilitzateken ere alde guztia. E, hoi dia Durangoko diska eta liburu azokan erositako gauzak. Ze gero hortik kanpoare bai, ba, artisa guazoka. Eragile jartzen dituzten dendak eta bar, horre erosin ditun gauza batzuk. Yes. Super galtzerdiak. <laughs> Baina, bueno, oitan ez nahi sartuko. Bueno, eta maian alde honetan, pixukideak erositako gauza daude, hoiek erakusten hasiko naiz. A ber, hundik hasiko naiz. Lehenengo, bai. kalendario bat, e, ekin klik eta ahotsak ateratakoa, oso oso argazki guapok eukitze ditu ekin klikek, eta gutegia oso oso polita da. Gero, ba, musika, ze nik adibidez musikako gozteik ez dut erosi. Ez zedekat oituraik musikaik erosteko, baino pixukideak bai, bi zede erosi ditu, oitako bat belozet, deabru berri baten jaiotza, Egia esan ez daukat ideaik ez e, musika talde dan, ez dute zautzen, eta ez dakit ze musika egiten duten, baina bueno, hemen txe. Eta bestea, ba, berri txarraken infrasoinuak. Eta hortaz aparte, musika zuzeneaneko arpidetza egin du, urte beteako. Eta honekin batea, oparitze zioten kamiseta bat, eta poltsa bat. Musik aldetikan da daukana, eta gero liburuk alenengoa klaseak borrokan, hause. Marxismoan inguruko liburuska batzuk dira, edo bueno, badakit behintzat honen aurretikan la beste liburuska bat, azterketa marxista izena duna, eta hau horren jarraipena da. Uztet lehenengo liburuska ere badaukala, hor nun baiten, oso kerrezpala hau. Hortaz aparte, munduari zenbait gatazka eta prozesuren gakoak ulertzeko, hogeita bat garren mendeko imperialismoaren analisia. UEU e kateratako liburua, Unai Bazkez Puente koordinatutakoa. Ze gehiago, adibidez, hau, Lisipe Bildumako mm, Mariluz Estebanen liburua feminismoa eta politikaren eraldaketak. Lisipe liburu feministen kolezio bada, oso kerrezpalimana hau, bigarrena da, edo hirugarrena. Ez dakit, baina ni kolekzio ontako beste bate badaukat, lehenengo aterazana, oiana etxe barrieta eta zurinek... Jenez Hori da. E, Oiana Etxebarrieta eta Zurine Rodriguez, nintzen abizena ez guatzen, markatu Zurine. Borrokarmatua eta kartzelak. Hoi badaukandik, ez gira esan ez dakit hemen daukaten, edo guraso letzen daukaten. Bilduma hontako lehenengo liburua da eta oso interesante irutu zitzaiten. Liburukin segiz erosi du baita Silvia Federiciren soldataren patriarkatua, marxismoari egindako kritika feministak, katakrakek ateradun liburua. Eta liburukin bukatzeko eh, Fidel Castroren askatasunaren eskola. Hau da, e, zortzi urtetik aurreako gaztetxontzako kolekzio bateko liburu, liburu bat, gehiago ere badaude, ba, irautza intzanean e, gotorleku militarrak eta kuartelak hartu zianian, askatasunaren eskola bihurtu zituzten, eta hoietako inaugurazio batian, ba, Fidel Castro kintzun itzaldia, biltzen du. Oso errex kurtzen da, hola oso bisuala da. Kariño handia dio liburu honi, pila bat gustatzen zaio, eta jaztak izen bat aldiz erosi dun, gero jendia jau paritzen dio, edo uzten dio eta ez die bueltatzen, eta urtengo azokan ba, berriz erosi du, eta ondo ondo tratatuko dut, ez estropeatzeko. Eta hoi erositako gauza guztik, bueno, gero dauka hau ere bai, e, nik uste nahi oparitutako beste liburu hau bezala txu dela, oparitu ingo ziotela, egia esan ez dakit, ez dio galdetu. Eta hau litzateke durangoko azokak gure pixuan utzi duen guztia. Ez dala gutxi. Ez dakit, igual gauzak irakurtzen di joan jungo naiz bideotan komentatzen, edo ez, edo esango izuet ze gustatu zaiten eta zerrez, gomendioren bat edo nahi balin badezue galdetu lasai. Eta hoxe litzateke dana, eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengor arte. Aio!